drži na ovakav način, katate, e, katadori, pogledajte, odavde, pogledajte, morate da povedete partnera. To znači, morate da se okrenete u mestu na prstima, da popustite kolena i da se okrenete u mestu na prstima i da ga pokrenete na ovakav način da ne mrdate nogu. Znači, odavde tamo, zatim ova noga ide tamo, ova noga ide tamo. Znači, kretanje je ovako. Povedem ga napred, pa ovako, pa ovako. Ali, evo, druga strana, opet. Povedem ga ovamo, ovamo i ovamo. Ajde, Gledajte ovako. Nije dovoljno samo da se okrenete u mestu. Razumete? Znači, uh, ako on drži ovo čvrsto, vi ne možete da se okrenete. Jer vas drži. Znači, morate ovo iz horizontalne ravni da preselite u vertikalnu ravnu. Tako da je prvo kretanje ovako dole. Da vidite, koliko god čvrsto drži, on pa ne može me sprečiti da ja klesne kolenima. Kad klesne kolenima, ovo radi. Dole, tamo, vamo i ovamo. Tek onda mogu da povedem, pogledaj. Dole, tamo. Da vidite kako kreće tamo. Dole, tamo, vamo i tamo jedna ruka mora da pomogne njegovo podizanje gore. Znači, kada uradite ovo i ovo dole, sada ova ruka ide ovde gore i pošto ako on stoji čvrsto, ako mu je ova ruka čvrsta, ova ruka više ne može da digne. Mogu da dignu vaše noge. Da li? Tako da kad se uklopi noga, noge kad se uklope sa rukom, to izgleda ovako. tako da on iskoči na gore. Gledajte, ja ću sporije da uradim, ovdje, ovdje. pa ne ide dobro, vi uradite ovako. Uradite ovo, uradite ovo i uradite ovakav pokret rukom u horizontalnoj ravni. Vi treba podignete partnera, e, drži očvrsti, znači treba podignete partnera ovako, ovako na ovaj princip. S tim što ne drži dlan, nego drži podlaktica. Znači ovo i sad gledaj, ovo. Od ozdo na gore, ne ravno ovako. Evo gledajte, druga strana. Ovo dole i gore, od ozdo na gore. Vidite kako sad njegov lakat stoji. Probajte. Pa, pošto ova druga ruka može da predstavlja problem, znači kada uradite ovo i ovo, a ova druga ruka vam je, aha ne vidite, evo drugi znak. Pogledajte, znači kad uradite ovo i ovo, ako je ova ruka dole, ova ruka će stigne ovamo. Zato dok se dižete, obe ruke idu gore. Znači gledajte, odavde, ovo, ovo. Tako da ako je zamaknuo ovom rukom, <laughs> ovo će da ga zaustavi, pošto ruku možete zaustaviti ovo. Znači onda ako zamakne, zamakne na drugu. <laughs> ne morate ne može da prođe od ove vaše povodice. To su one nesanidljive elastične ruke. Dobre, što se tiče samog bacanja, ne, dobro, odavde, a, pogledajte, ako hoću u ovoj poziciji da ga povučem ovom rukom dole, stoji čvrsto. To je ona ruka koja je došla od ozdo. Vidite, ne mogu ga pomiriti, teži je veće od mene. Zato ovu ruku ostavite, A ovom rukom koju ste podigli, e, njoj treba da, njom treba zamahnete kao da ćete na ovakav način da ga udarite. Znači kao da ćete da udarite bridom na ovakav način. Pri čemu je lakat unutra, ne ovako, nego ovako. A, ako ga ne udarite, a zaustavite e, ruku, e, energija tog zamaha ruke i cele ove strane tela mora negde da ode. Ako ovo stane, ta energija se preko ramenog pojasa, preko sprega sila, prenese na ovu ruku. I onda to izgleda ovako, gledaj. Ja ga vrlo lako pokrenem, da vidite. Još jedan, gledaj. Znači, ako ovom rukom hoću da vučem, ne može. Međutim, ako ovu ruku ostavim, a ovom zamatnim i stanem, <laughs> onda eh, se energija prenese na drugu kuku i on pada. Isto je i ovde gore, pogledajte. Treba da zamahnete drugom stranom. Znači, posle ovoga i ovde je ovo. Gledajte, pa odavde, ovo, ovo i ovo. Vi hoćete sa dlanom da gurnete partnera, hoćete, znači da uradite ovo. Tada vam obično ovlaka kode ovako gore. Znači, ako hoćete nešto da bacite patera sa tim dlanom, onda, drži da vidite s druge strane, onda opet lakat mora stoji ovako. Šta to znači? Ako uradim ovako i ovako, pogledajte, ja ću se izmaknem da vidite kako stoji moja ruka. Moj lakat stoji ka njegovoj osi, moj blit stoji ovako. Odavde, ako krenem dlanom na njega, moj lakat će da uradi ovo, i sad ne mogu da ga pomeriti. Međutim, ako moj lakat stoji ovako, i ako moja kolena odu ovako dole, ja ću njega lako da srušim. Znači, gledajte, kad moj lakat, pusti ovu ruku, kad moj lakat stoji ovako i uradi ovo dlano, ne dešava se ništa, jer je oko neko slabiji od vas. Međutim, ako moj brid stoji ovako i moja potlaktica ovako sa laktom na unutra, onda je ovo, onda on lako pada. Tako da ova tehnika može da izgleda i ovako, pogledajte. Ovo, ovo i ovo. Da još imamo, dajte. Ovo, ovo i ovo. Ovako, verovatno da će stoji ovako i da friže sam. Nego će, verovatno dođe možda na ovakav način ili na neki drugi način. Znači, prvo što sam uradio, to sam se sklonio sa linije napada. Da vidim. Međutim, sad kad uradimo ovo, on ponovo dolazi u mogućnost da me napadne. Zato ova ruka ne ide ovako. Ovako široko, vidite. Sad je on ušao i gotovo. Moja ruka ide, pokažem, ide ovuda duže. Ovoga. Tako da kad uradim ovo i ovo, ja ga iznutra držim ovako. Odavde, poklopite ruke ovu ovako, ovu ovako. I sad više ruke ne mogu da urade ništa. Sad kolena idu dole, da okrenem Znači, gledajte još jednom, sa iste strane, gledajte, povedem, dole, dole i tamo. E sad to kad se slije, izgleda ovako, držim. Nije vidiš da posto se sa Vidite onaj zamah da stanete, ono što sam objašnjavao malo pre, da stanete i da se energija cijele te strane preko ramenog pojasa prenese na ovu stranu. Znači, pošto energija od zamaha mora negde da ode, ona, rekao sam, preko ramenog pojasa kao spreg sile ide na ovu stranu gde je ova ruka. Tako da, ovo iz mesta izgleda ovako. razumete princip ovog zamaha. Šta to znači? Ako stojimo ovako i vučem njegovu ruku, ne bi li ga pomerio ovako. Postoje par načina. Jedan način je da izvedem telo iz ravnotežnog položaja, znači ja prebacim težinu nazad i da ga ovako povučem težinu. Međutim, ovo ne valja, jer ovde ja ako pustim mogu da padam u nas. Znači moja pozicija tela nije dobra. Ako stojimo ovako i vučem ga horizontalno ovako, to je ono što vi radite, to je ono što vi radite ovom rukom, hoće da povučete horizontalno tamo, opet ne može. Treba da iskoristite ovakav princip, ovo ostavite. Ako ovom rukom zamahnem, kao da hoću da udarim nešto iza njegove glave, a ne pomerim noge, pogledajte šta se desi. Kad ruka ova stane, energija se preko ramenog pojasa prenese na ovu ruku i gledajte šta se desi. Da vidite kako njegovo telo ovako ide. Znači, gledajte, ovo ne može. Međutim, ako ovo ostavi, a zamahnemo ovom stranom, kad ova strana stane, energija se prenese na ovu ruku i ovako pokrene njegovo telo tamo. Ovde se dešava isto. Kada podignem i stanem ovdje, Kad da zamahnemo ovom stranom, energija se prenese na ovu ruku. Znači, gore. I kad stane, to je ono što ga tera tamo. Kada hvata iz kretanja, pustite da upate, sakačite i bacite. Ma to ono nešto ne znači, da